içimde Sokaklarım yanar alev alev Yalan ayak yürürüm bu semt içinde Ellerim cebimde Yangınlar var içimde Sokaklarım yanar alev alev Yalan ayak yürürüm bu semt içinde Ellerim cebimde Gelmişti bahar Tenim ıslak Dikkatler hep üzerimde Kombine kıyak onlar farkında değiller Saldırırım sayfalara Kalemim bir kılıçtan Mürekkebim akar Yol uzun yalnız ve soğuk geceler uzun Parlayan ayıp sulan yıldızlar her tam ikisi de bendim Gemi ve kaptan Mürettebatım bu defterdeki şarkıla Yaşadıklarım Dökülüyor dilimden esinlenirim isteseydim esneviden Olsaydı benim de etrafımda bir şems Mevlana'sını kaybeder Ayaklarımı kanatır dikenli yok mor Tada bir laf atamam yok lügatımda Arkama bakamam önümdeydi yollar Yalnız başıma yürüyorumlar sokaklarda Sevmezlerdi beni de komşular Birçoğunu da tanımazdım o yüzden Duygularım yanar alev alev Yalan ayak yürürüm bu semt içinde Ellerim cebimde Yangınlar var içimde Sokaklarım yanar alev alev Yalan ayak yürürüm bu semt içinde Ellerim cebimde Lütfen çıkma karşıma sen Kaybettim inancımı ben kalabalık Şehirler içinde çocuklar ölürken Sevişemem ki senle Tutma elimi lütfen bakma ne olursun gözlerime Düşme bu karanlık kuytulara uzaklaş kaç benden sana iyi gelmem Dokunma bana zehirliyim be pan zehirim olamaz hiçbir kadın ve sen Kulaklarımda sesler bomboş koridor